María Cela. la De Lavapiés Sol. 15M. Solfónica. nos ha dejado tirando. El Partido Popular nos ha dejado tirando. Las pelas de los impuestos a Suiza se están llevando. Iván, no para educación, pensión es mi sanidad. Chorizos vienen, chorizos vienen, chorizos vienen, van. no hay pelas para educación. Sola ya ha quedado una no puede ni resoplar. se han llevado las penas, a pesar saben choritos Chorizos vienen, chorizos vienen, chorizos vienen y van. ¡No hay Nuestra educación, sol y sanidad. bajo puente siempre os encuentro robando. Subo ríos bajo puente siempre os encuentro robando. Las velas de los impuestos las vidas se Las de los impuestos las de de